脚被击中。 开始行动。 被击中。 右 解除锁定，准备开火。击穿，履带受损。 开始行动。 开始行动。 许可参与，无线电台被击中，无法联络到区域外的盟友。我们重创目标，解除锁定，准备开火。目标消失，寻找下一个目标。比特与带断了，我们动不了了。 战斗开始。 开场了。 机会。 不许发。 已完成。 好戏开场了。 小心撤离！ 装甲被击中。 好戏开场了。 甲被击中。 出发。 家受损。 敌方装甲受损。